Eh, vous saviez qu'il existait une Lucifera Lucifera, comme Lucifer, mais avec un A à la fin. Et elle a même dirigé en enfer pendant un temps. Mais elle n'a rien à voir avec Lucifer. On va donc parler d'Hécatée. ekaté est une divinité qui gère pas mal de choses et a de nombreux titres. Souveraine du royaume ténébreux, des carrefours, des ombres, divinité lunaire, maritime, de la magie et j'en passe. Un beau bordel. C'est la fille de Persès, titan de la destruction, et d'Astéria, titanide de la nuit étoilée et des oracles nocturnes. Est-ce que ça fait décaté une titan hmm, Pour certains oui et d'autres non. Zeus aussi a des parents titans, et ça ne veut pas dire que c'en est un. Lui, c'est un dieu. En tout cas, lors de la gigantomachie, la guerre qui opposa les titans et les dieux, Hécaté ne s'est pas rangée du côté des titans, mais des dieux. Durant cette bataille, elle a même écrasé avec une massue le géant Clitus, qui fut créé pour absorber la magie d'Hécaté et la vaincre. Étymologiquement, son nom correspond au nombre 100. Apparemment, on lui offrirait 100 victimes en même temps. D'ailleurs, son nom compose un mot, hécatombe. Maintenant, ça signifie la mort de nombreux animaux ou humains. Bon, même si les humains sont aussi des animaux. Mais en Grèce, durant l'Antiquité, hécatombe correspondait au sacrifice de 100 bœufs. Autre croyance, on dit que la déesse retient les âmes des corps sans sépulture pendant 100 ans. Elle est prise d'affection par Zeus et se voit conférer de nombreux titres et pouvoirs. Le connaissant, il veut surtout la pécho, mais elle ne s'est pas laissée faire. D'ailleurs, elle va rester vierge toute sa vie. Oh, toute une vie sans connaître les plaisirs de la chair. Quel enfer elle devient donc la protectrice des orateurs populaires au sein d'assemblées. Elle donne la victoire aux guerriers, protège les chasseurs, siège auprès des rois au tribunal de justice, soutient les athlètes, dirige les navigateurs sur les flots, veille à la croissance des enfants et la multiplication des troupeaux avec Hermès, etc. etc. Globalement, elle a le pouvoir sur un peu tout. La terre, l'air, l'eau, et pas que. C'est aussi l'une des trois divinités lunaires. Artemis est le croissant de lune, Sélénée la pleine lune, et Hécatée la nouvelle lune. En parlant de trois, elle a plusieurs formes, dont l'une avec un corps de femme qui possède trois têtes. Celle d'un chien, celle d'un lion ou d'un sanglier, et celle d'un cheval. Et qui correspondent à trois phases de l'évolution vitale. Croissance, décroissance et disparition étant donné qu'elle est aussi liée au culte de la fertilité. Bon, par contre, je ne vois pas en quoi ces animaux ont un quelconque rapport avec la fertilité ou l'évolution vitale. On dit aussi que c'est la déesse protectrice de la santé, et on trouve des similitudes avec ce que j'ai dit précédemment. Également trois faces qui correspondent à la naissance, la vitalité et la mort. Chacune des têtes a un nom et une fonction d'ailleurs. Lucinée veille sur les bébés, Diane sur la bonne santé et Hécatée sur la mort. Hécatée est également la déesse des carrefours et des intersections à trois rues, où on la vénère, où on érige des statues à son effigie, et on organise une fois par mois à Athènes des fêtes que l'on appelle Hécatésie, où l'on faisait de grands banquets, mais aussi des sacrifices en son honneur. Des sacrifices de chiens, de chevreaux, d'agneaux noirs, pour la protection des familles et des enfants. Mais c'est la déesse des carrefours pour une raison bien précise, elle relierait la terre et le ciel avec les enfers. Et les enfers, elle connaît bien, elle y a même vécu. Car avant que Pluton, aka Hadès, enlève Proserpine, aka Perséphone, c'était la compagne de Pluton. D'ailleurs, elle était présente lors de l'enlèvement de Perséphone, et va aider sa mère, Déméter, en éclairant son chemin avec un flambeau, ce qui lui donne le nom de Lucifera. Parce que Lucifer, c'est quoi Porteur de lumière. Bon, là, c'est plutôt porteur de flambeaux, appelé aussi lampe d'effort. C'est pour ça qu'elle est souvent représentée avec un flambeau. Elle était donc la reine du monde souterrain. On comprend mieux pourquoi c'est également la déesse des ombres et des morts. On voit une petite évolution chez elle quand même. C'était une divinité assez bonne, on a surtout vu ses bons côtés, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu fait sa crise d'ado, qu'elle est passée par une phase hémogothique. Maintenant, elle porte une coiffe de serpent, un glaive et un fouet et son cortège infernal est composé de chiens noirs, de lampades, des nymphes octoniennes qui portent des torches. Elles sont d'ailleurs à l'origine du mot lampadaire. Le lampadaire, c'était moi Ainsi que des Erini, appelées aussi Furies, des déesses vengeresses. Elle fait des trucs pas très très cool, du genre invoquer des fantômes ou des empouses, les esprits vampires femelles que l'on a déjà vus dans un épisode, et elle les invoque pour tourmenter les humains. Elle s'amuse aussi à provoquer des cauchemars, très très sympa. Et on appelle écaté des apparitions d'immenses spectres. Et puis c'est une magicienne. On faisait appel à ses pouvoirs pour pratiquer la magie. Et elle l'enseignait à qui le voulait. Et que ce soit pour faire le bien ou le mal. C'est elle qui envoie sur Terre les créatures et les démons que les magiciens et magiciennes invoquent, puisqu'elle possède de la clé des enfers. Pratique. La magicienne Circé va choisir de faire le mal avec les pouvoirs d'Hécaté et va transformer la nymphe Scylla en monstre. Tout ça par jalousie, car le dieu qu'elle aime, Glaucos, dieu marin, préfère les nymphes. Et j'ai peut-être trouvé l'origine des chats qui accompagnent les sorcières, car elle a fait d'un chat son compagnon. Bon, à la base, c'était une servante, qui s'est fait transformer par les moires et Iliti, la déesse des enfantements. Par pitié, Hécaté en a fait son émissaire. Et du coup, si Hécaté, déesse magicienne, avait un chat, c'est pas trop déconnant que dans l'inconscient collectif, on ait associé les magiciennes et les chats. Enfin, les sorcières et les chats. Grâce à l'église, vu que la magie c'est maléfique. Elle a également un symbole qui la représente utilisé dans des pratiques Wiccan. la roue décatée. Mais ce n'est pas une roue, c'est un croisement à trois embranchements. Symbole des différentes trinités décatées. Nouvelle lune, croissante lune, pleine lune, ou encore parmi des traditions féministes, la jeune fille, la mère, la vieille femme. Voilà, une démon plutôt badass. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bah je crois que c'est foutu là. Je n'aurai visiblement pas de procès, donc pas besoin d'avocat. Mais si vous voulez participer au financement de ma sépulture, n'hésitez pas. Sur ce, like, commentaire, abonnement, mettez la cloche, partagez cette vidéo un maximum, et sur ce, je vous dis à la prochaine, enfin, peut-être.